自分たちでいやー彼女たちがアルバイトしたからみんな使っちゃうんじゃないのもうねこれは面白いタイトルとんでもない7日間っていうのはなんか意味ありげでいいじゃんノーノーリミットってねとんでもないって意味だイエスリミットってなってねハウってねハウリミットどこでやるのか誰が来るのか何をやるのか はてなってクリスチンマークついていいねライブいいねアカペラないの1週間やるんですよすごい長いですねロンなんですね各地ねアジアの人も来るのそうですそうですいやいいねだって俺だと何万人って集まっちゃうよ郷ひろみでも呼んで明るくなるじゃんぜひちゃんとやってよ、はい、行ったらさ娘と 俺たまたまね歯医者ここに来るんで、ね、あそうですね、来たんだけど